सभी बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद अच्छी खुशखबरी है अगले महीने से चार सौ बहत्तर रूपए बिजली का बिल कम आएगा जी हाँ हर गरीब और अमीर उपभोक्ता को इसका फायदा मिलेगा हुआ यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना लागू कर दी गई है यह योजना लागू होने के बाद हर शहरी घरेलू उपभोक्ता के बिल में चार सौ बहत्तर रूपए का बिल कम आएगा और ग्रामीण उपभोक्ता के बिल में चार सौ सैतालीस रूपए बिल कम होंगे सरकार द्वारा सरल योजना को भी समाप्त कर दिया गया है और इस योजना को इंदिरा गृह ज्योति योजना में समाहित किया गया है सरल योजना में दो सौ रूपए प्रति महीने वाली छूट मिलने की स्थिति भी समाप्त कर दी गई है इंदिरा गृह योजना का लाभ समाज के हर गरीब तथा अमीर उपभोक्ता को दिया जाएगा ऐसी घोषणा की गई है कुल मिलाकर इस छूट का गणित यह है कि पहले और दूसरे स्लैब में उपभोक्ताओं को फायदा होगा 50 यूनिट तक तथा इक्यावन से 100 यूनिट का बिल पाँच होगा इस स्लैब में चार सौ बहत्तर रूपए कम हो जाएंगे 101 से 300 रूपए यूनिट के बीच बिजली खपत पर छह रूपए प्रति बिजली यूनिट के हिसाब से बिजली बिल मिलेगा उदाहरण के लिए किसी उपभोक्ता ने महीने में पंद्रह सौ रूपए की बिजली खपत की है तो मार्च महीने से उस उपभोक्ताओं को सिर्फ एक हजार अट्ठाईस रूपए भरना होंगे चार सौ बहत्तर